bitch. a tu bitch que me deje de marcar. Ya bloqueé su phone y me marca de otro más. Ya no quiero bitches, homie, solo quiero cash. Ya no quiero barro, homie, solo quiero wax. Ya no quiero bitches, homie, tómate lo presto. Rápido te das cuenta que soy distinto al resto. Yo no quiero bitches, homie, solo quiero cash Yo no quiero barras, homie, solo quiero wild